Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для аниматоров. Это костюм э, из три кота э, кошечка-карамелька для девушек. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Костюм довольно объемный. У нас упаковочка индивидуальная полиэтиленовая, уже с ручкой, но упаковка может меняться. На данный момент упаковка сейчас идет такая, очень удобная, то что она на молнии, поносила, положил назад закрыл и убрал. У нас в интернет-магазине несколько вариантов карнавальных костюмов кошечки-карамельки. Мы до этого уже снимали, если видели. Э, сегодня мы рассмотрим э, новую, новую модельку. Давайте посмотрим, из чего состоит этот комплект костюма. костюм кошки-карамельки у нас входит вот такой вот сарафанчик – ярко-красного цвета, из плотного материала, без рукавов, обращу ваше внимание. Внутри у нас подкладка, также такого морковного цвета, атласная подкладка. А внутри он немножечко такой, как набивной, плотный такой материал довольно, свободного покроя, расклешенный к низу. Сзади у нас вот такой вот хвост пришит, коричнево-черный хвост. Вот можете посмотреть, мягенький такой, и он также немножечко набит такой, довольно длинный хвост. Помимо э, хвоста вместе с платьицем у нас в комплект входит головной убор. Вот такая вот шапка с бантом. Большой такой красный бант. Посмотрите, здесь у нас уже глазки, носик, здесь длинные усы, вот такие черненькие ушки. Сзади шапочка выглядит вот так. Шапочка универсальная, одного размера идет. Внутри у нас на подкладочке на белый. Одевается абсолютно на любую голову. Здесь такой у нас носик. Вот такая вот красивая у нас кошечка-карамелька. Также в комплект у нас входит имитация обуви черного цвета. Вот можете посмотреть такие объемные ботиночки. Вот так вот они выглядят. Они могут одеваться как на обычную ножку, так и на э, ботиночки какие-то, на чешки. Подкладочка у нас здесь идет такая из заменителя кожи, то есть они не сотрутся. И внутри, обращу ваше внимание, здесь есть резинка такая толстая, тянется. Э, вы сюда просовываете ножку и одеваете, то есть не надо переживать, что ваши ботиночки спадут. Вот такие вот большие ботиночки. И в комплект у нас входит комбинезон. То есть под низ, под платье, одевается такой бежевый комбинезон из обычного трикотажного материала. Вот такой с длинными рукавчиками. Здесь у нас все аккуратненько прошито. Комбинезон довольно плотный. Штанишки длинные. Все однотонное, просто обычный бежевый цвет. И сзади комбинезон у нас идет на молнии. То есть по спинке у нас идет просто широкая молния, удобная большая молния. Вот полностью набор кошечки-карамельки. Если вам понравился костюм из мультсериала «Три кота», вы можете заказать его на сайте grandstart.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.